бауырым ассалаумағалейкум иә ұлым ғой боксқа баулып жатсың ба иә қазірден боксқа дайындап жатқан ғой сол кішкене қолдары да ұзын екеуім де боксқа келетін еді мен де ұлымды боксқа бергім келеді сізде қанша бала шаға менде құдайдың берген екі қызы ғой <laughs> жақсы үшіншісін ұл болса екен деп армандаймын ұл деген жақсы ғой братан ұл деген ұрпағын жалғастырады иә өміріңнің жалғасы ұл деген жақсы ғой алло иә иә иә болды аха а келдің ба а міне баратырмыз баратырмыз аха Он баратыр, жатыр қақа қыздар ау папа жүріңдер үйге мамаларың келді ойнайсыңдар ойнайсыңдар сосын жүріңдер үйге кеттік болды жүріңдер жүр жүр жүр жүр Жалай, мамасы мамасы біз келдік томирис қайда сыртта ойнап жүр жүр еңлік бар даладан томиристі алып келші жаным жұмысың қалай болып жатыр жақсы ой қыздармен бүгін керемет ойнадық әбден ойнады қыздар қарындары ашып қалды тамақ бар ма қайдан тамақ руслан өзің азаннан кешке дейін үйде отырсың ғой істеп қойсаң болады ғой Қырғыз, бұл үйдің әйелі сен ба әлде мен ба үйдің еркегі сенсің ғой онда бар да жұмыс істе ал мен үйде отырайын <laughs> қызықсың иә сен біздің бір күніміз осы үйде тыныш өте ма қайтадан кешегі әңгімеңді бастадың ба сен бір күніміз тыныш өте ма айтшы маған осы сұрағыма жауап берші қойшы руслан басында ауыртпашы аха саған бар ғой дауа жоқ екен бар ғой норманы ход жоқ па ход ход беріп қойған мен уже е ход руся келді ғой деймін иә э? тартшы руся сондай пас қалай руся қалай баги жақсы е э, не болды е э, нормально бәрі баяғы қатын ба иә сол ғой қойшы жүр картон ба е қойшы енді жетпей тұрған сол карта ет маған онда сен бірінші болып жүре бер брат біз картон жей береміз сөйтейінші сөйтейін аха жүре бер онда все все аха давай алло иә иә келдім міне сол бағанағы адреспен ғой а қара сумка аха иә иә көрдім аха қара сумканы аха а соны адреске сол адреске апару керек па все все аха суммасы сол ғой бағанағы аха жақсы аха бала ғой мынау ә адам емес хайуандар ей мына бала ғой эй атың кім болды болды жылама жылама жылама жылама жылама болды е мое енісі е мынау мына әйелің адам емес екен ғой ә Аға, сөмкедегі сәбидің тағдыры сіздің қолыңызда. Мен бұл сәбиге мейірімді ана бола алмадым. Қу есірткіге жолығып, өзімді бұл өмірде жоғалтып алдым сәбидің есімі расул сізден өтініп сұрарым бейкүнә сәбиге пана болыңызшы үшіншісін ұл болса екен деп армандаймын ұл деген жақсы ғой бірақ ұл деген ұрпағың жалғастырады өмір жалғасы келдің ба иә келдім ей қарагөз бағана таксовать етіп жүрсем бір клиент звондады ойда түк жоқ көрсетілген айтқан жеріне бардым барсам қара сумка тұр қайтадан өзіне звондадым қайдасыз деп сөйтсе маған айтады мен бармаймын қара сумканы көрсетілген мекенжайға апарып тастаңыз болды деді сумканы алып машинаға салып кетіп бара жатсам бір кішкентай нәрестенің дауысы шықты сумканы ашып қарасам, осы кішкентай нәресте сен маған сеніп тұрсың ба өзі руслан сен не айтып тұрсың не шетте қалған бала шағаларын жинайын дедің ба үйге қаракөз сен қайдағы нәрсені айтып тұрсың маған а руслан өтірік айтпашы өтініш а сен қалайша маған сенбей тұрсың қара сумканы ашып қарасам осы сәби тұр қаракөз руслан саған қайдан ғана ұл табыла қалды екен а дүниеде не тегін ұл жатыр ма екен иә ұл табыла қалды сен білесің ғой маған ұл керек екен жалпы бізге ұл керек екен құдайдың берген мүмкін бізге осы сыйы шығар қаракөз қалай түсінбейсің сен ха сен мені ұл таба алмайды деп көшеден барып алып келдің ба енді жетпеген сол керек емес бар алып кет айналайын қаракөз бұл менің ұлым болса әңгіме басқаша болар еді сен егер де сенбей тұрсаң бұл менің ұлым емес екенін мен саған дәлелдеп беремін ертең днк ға барамыз мен саған дәлелдеп беремін Руслан Дулатбаев, иә иә мен пройдите, пожалуйста. Присаживайтесь. Ничего, готовы? Да, готовы ваши анализы. И у меня для вас две новости. И обе не очень хорошие. Первое. Ребенок сто процентов не ваш. Второе. Вы патологически бесплодны, и у вас не может быть детей. қалай неге өтірік айтып тұрсыз екі баламыз бар ғой біздің Это новейшее оборудование, которая дает стопроцентные результаты анализов. К сожалению, люди могут обманывать друг друга, а машины нет. білмей бағасын адасты мекен анасы аң екеш аңда қараусыз қалдырмаушы дау баласын жетімнің көзі жас